hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है क्या सिखाने वाला हूं आइए आपको बताता हूं यहां पर देख सकते हैं यहां पे स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है और उनके बीच में दो या तीन कॉमाज लगाए गए यहाँ पे दो कॉमा है फिर एक स्टार है फिर सिंह लिखा हुआ है फिर यहाँ पर ये जो स्टार है वो दिए गए हैं तो इस स्टार को मैं हटा देता हूं बाकी इन दोनों के बीच में स्टार लगा हुआ है आप देख सकते हैं ठीक है यहां पर तीन कॉमा लगा हुआ है तीन स्टार लगा हुआ है ठीक है तो अभी हम यूज करेंगे एक फंक्शन वो फंक्शन क्या है मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तो इस डेटा को हम कर लेते हैं पूरा सेलेक्ट ठीक है ये जो डेटा है इसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट इस तरीके से ठीक है ये सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हमें कहा जाना है डेटा टैब में जाना है और डेटा टैब में जाने के बाद आपने इसका तो यूज किया ही होगा तो टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करना है तो टेक्स्ट टू कॉलम पे जैसे ही जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा ये लिखा हुआ है डिलिमिटेड यानी कि आप यहां से तोड़ करके इसको दूसरे कॉलम में शिफ्ट करेगा ये डिलिमिटेड का मतलब ये है ठीक है और देख सकते हैं यहाँ नीचे प्रीव्यू दिया गया है तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं मैं जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये एक विंडो आएगी यहां पर आप देख सकते हैं कॉमा लगा हुआ है यहां पर आपको क्या करना है अदर में आपको स्टार लगा देना है नीचे आपको रिजल्ट दिखाई पड़ रहा होगा तो यहां पे लगा दीजिए स्टार स्टार लगाने से क्या होगा स्टार लगाने से यहां पर देख सकते हैं मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं ये यहां पर देखिए एक कॉमा को ये डेलिमिटर के तौर पर ले रहा है और जो दूसरा कॉमा है उसको एज अ टेक्स्ट ये कंसिडर कर रहा है ठीक है तो टेक्स्ट कंसिडर कर रहा है तो ये प्रिंट तो नहीं करेगा लेकिन डिलिमिट कर देगा यानी कि वहां से उसको तोड़ करके दूसरे कॉलम में शिफ्ट कर देगा तो यानी कि राम देखिए यहां पे पहले लिखा हुआ है राम तो पहला कॉमा ठीक है डिलिमिटर के तौर पर और दूसरा टेक्स्ट के तौर पर ठीक है तो यहां पे देख सकते हैं दो कॉमा लगा हुआ है और फिर एक स्टार भी लगा हुआ है ठीक है इसी तरह से ये जो स्टार है स्टार सिंबल को भी ये एज अ डिलिमिटर ट्रीट कर रहा है तो अभी हम क्या करेंगे यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा treat consecutive delimiters as one तो जैसे इस पर टिक करेंगे तो आपका काम हो जाएगा और ये जो कॉमाज वगैरह जो आपने दिए हैं उनको ये हटा देगा और फिर आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके का मिल जाएगा मैं आपको दिखा भी देता हूं यहां से फिनिश करता हूं इसको आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके का मिल रहा है आई होप की बात समझ में आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video